lavoro, non ho voglia di lavorare e non ho nessuna intenzione di lavorare. Però io lo vedo tutte le mattine, sveglio alle 6 di mattina. Io mi sveglio la mattina per avere più tempo di non fare nulla. È vero, il lavoro dicono che non ha mai smazzato nessuno, ma perché mi essere, essere scapolato io, sono?